Això el món real, el món cibernètic, el domini.cat posa en marxa un innovador sistema de protecció de dades per als seus usuaris. L'objectiu és garantir la privacitat dels particulars que utilitzen el .cat. El nou mecanisme de seguretat ja està disponible per als més de 61.000 usuaris del domini català. Aquí parlem de protecció de dades, però en altres llocs del món el debat està molt més enrere.